鳴るこの音を聞いてくださいどうぞよろしくお願いいたします構え 太鼓の音聞こえたでしょうかありがとうございました